Dawe kanji nabi Sing moda iku ping satus Waktu fajar Tapi fajar tenan Nge mboten kan sekolah Nge Iku rezeki ini jembar Orang patah di utang <laughs> Nge Nalika niku Kanjeng Nabi kapundhut. pun Abdul Muthalib kepundut Sayyidah Sinan Khadijah. Kaume padha sak enake. Ditarik Kanjeng Nabi kau njaluk apa? Mat Jaluk apa? Kapan apa sih mau jaluk dituruti dengan Allah? Is'al ya Muhammad Maturidu Apa sing musuhun Dadak dawe kanji nabi Kulah betul juga nopo-nopo Jaluk apa kau Jaluk supatus umat kulah niki Yang menantas Ontas yang teng rokok Upamane kau teng rokok <laughs> Sampantas akan usah dengannya Nabi Ya Rabbi Masal tuka Illa soalan wahidat Illa amran wahidat La tubukni ahadat min umati finnar Ampun sama ini jahakan umat kula di kultan rok Iki mazhabi Ahli sunnah wal jamaah kapan wong mati Islam Dosa sepiro Mesti bakal dene melebu nopo suarga senajan disiksa mesti dipun lebetakan dan kenapa suarga niki teng Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten Al-Quranul Karim fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah wong iku kabeh senengane ning rokok kamu sejane hawi aikun rokoha Wa ma'adra kamahiyya Narun hamiyah Nah Ning Allah subhanahu wa ta'ala Ngentasakan Wong sing oleh iman dan Islam sing disebut yaiku walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila kowe anu setan kejaba sithik kowe senajan anut setan nang kene ije oleh iman Islam berko fadlullah equal iman wal islam wa rahmatuhu equal Quran sepira oleh muka yang mengkono mesti bakal dilebono swarga mulan Allah taala thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimin fiha jizyah cuma nanti mau kari-kari aku milih jengakan Allah dina takwa ing wong sing akeh wong ana sing takwane apa takwane ana rahmati Allah ana fadlul Allah apa rupane fadlullah yaiku itu dua gusti Allah apa rahmati Allah Al-Quranul Karim Lah saiki Quranul Karim Rang nom lebu Islam iku Yaitu moco napa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi adna fa adna Sing paling asor anut Quran Kui ijah nyekeli kalimah tayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijia mata syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ing dalam oleh hidayah atine iman apa sing ing dalam Quran apa sing ing dalam hadis iki sing disebut mangkola la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah wa qul ma la ilaha illallah tegese iqrar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah khalisan mukhlisan murni oleh iman hidayah ninggone alquran Quran ora iso cukup nek ora ngono apa ha? Loro-loro iku nek dicekel gawe kanjeng Nabi dakhalal jannah Kulabu suarga jalan Allah min ahliya Mulane sampai bersalat Supaya mata Allahumma antas salam Wa minkas salam Fahayna Rabbana salam, Wa adkhilna aljannata daras salam Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram Allahumma antas salam Ya Allah Penjengat ingkang paring keselamatan Paring robo-robo Apa robo-robo? Fadlullah warahmatullah Wa minggas salam Saya penjengat keselamatan Fadlullah warahmatullah Saya penjengat Ini diling-iling Allahumma antas salam Wa minggas salam Fa akhina bis salam Kulo sampean uripaken kalaban salam Apa oleh fadlullah Oleh rahmat Tabarak Wa adkhilna jannata Kulo sama lebetakan suarga Empun ngaten Kadus penjalan angin panjanji Suman najil ladhina taqaw Wa nadharu zalimina fiha Ifiyah Wa adkhilna jannata Daras salam تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام mau berkah penjenengan mau luhur penjenengan wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram mulane wong nek arep mati nek wis tuwa ngekeh-ngekeh maca ya dzal jalali wal ikram nggih ya dzal jalali wal ikram wa dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ini kalitan eh ha? eh ha? eh ya eh Am amitna ala dinil islam ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ya eh يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام ها وعظمنا كلمة ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عمتنا على دين الإسلام سبحان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وتبعين ساتوش Saus dari mata Ya hayu ya qayyum Ya dal jalali wal ikram Amitna ala dinil islam Nak bis tua orang usah Orang usah macam-macam Ya hayu ya qayyum Ya dal jalali wal ikram Amitna ala dinil islam Jadi kapan subuh Surat sunat kau beli subuh Nah jenom Mata alam nasyrah Rokangan ulah Lokan nasani yang moto alam taro. Iko dawai kaji nabi wong sing moto loro iku sholat kobliya subuh orang isah susah. Wan kala mana ma amazine man sholla ini kobla subhi bi alam wa alam lam tusib hul hmm, Hadis. Wong wong gelum salat sedurunge subuh moto alam nasrah alam taro. Wes ora le fitnah. Lemulah di bangun Islam akhirnya fitnah berkata tahu sholat alam nasroh alam atau ono yang alam nasroh alam taro yang kepingin kira rapat fitnah ora patek lillahi ta'ala ya <laughs> nah jadi ning akhir zaman alam nasroh alam taro lebar sholat subuh sokop dia subuh moto ya ayu apa moto Subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah Tiba teping satu Tapi kanji Nabi Sing mau iku ping satu Waktu fajar Tapi fajar tenang Dia mau tengah sekolah ni, Terus kini dipari jembar Orang patahin dia utang <laughs> ni, Lain ada sekolah tenang Mesti orang usah Ada yang sing Maka ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil islam ping batang kula siji. Suwa tua ilo si tua tua angkeri subuh Kalau dia subuh tu ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram Amitna ala dinil islam Ditung cetak siji sampai patang puluh siji Bal senajan mati-mati nek tepi agama Islam, senajan dosane akeh nek mlebu neraka ya wis pancen nanggune wong pancen dosa, nggih to nggih. Ala ketara ape kepisik. Nek nek ijo oleh Islam.